салам алейкум көке салам алейкум қандайсыздар иничек байкелеріңден ахуалын көріп тұрасың түсіндім түсіндім кішкене тиын түпір болса тазасынан анда тазасынан тазасынан болды а неме закускагачы закускага эмне алсың закуска эмне супу кола пола кола кола зыян кола бөйрөк ооруйт бөйрөк бөйрөк ооруйт 고역투성무슨왔다이제놀래고에직원자하나와있다고역투성은무슨왔다이제뽕뽕뽕하나착한아사과해근데많이삼다싶어아네,너가집에갔어.네,뚝뚝산,뚝뚝산,어?네. жайлайын дедім деп башқа подъездге кіріп алыппыз деп айтайын деген да сен не ассалаумағалейкум алейкум алейкум. Э, қандай е салам не таң атпай не жасасыңар отырасыз мені мен мындай да мен мынтип ойлана беремін да неге мені адамдар жын деп қояды деймін да мысалы мен неге мен қолымнан бүт нәрсе келеби же бір мысалы дағы бір документтерді бүтүргөлү кетип атам да ошон үчүн жын деп коет окшойт да жок э эметпейсиңер сени неге жин деп коет билесиңби неге сени биз эмне үчүн жин дейбиз неге жин э качан болсо сен пробка ашылғанда пайда болып қаласың да ошон үчүн жин деп коебуз куянга берген